G King. G King is jouw one-stop oplossing voor al je hygiënebenodigdheden. Zowel voor kinderen als volwassenen. Onze webshop is aangepast om het je gemakkelijk te maken bij ons te winkelen. Met verschillende collecties voor iedereen in de familie. Onze klantenservice is vriendelijk en zeer bekwaam om je door het hele proces te begeleiden. Snel op al je vragen te reageren en je alle ondersteuning te bieden die je nodig hebt niet te vergeten dat we ongeëvenaarde prijsaanbiedingen hebben op onze artikelen. Met kortingen op de beschikbare artikelen. Van kinderen tot vrouwen, mannen, senioren en zelfs huishoudelijke producten. We hebben je gedekt. Voor bedrijven of professionals die onze producten willen kopen voor wederverkoop, bieden we de mogelijkheid van gepersonaliseerde offertes aan voor bulkaankopen op onze website. Wij garanderen dat Heiji King is wat jij en je gezin nodig hebben om je hygiëne te onderhouden. Bezoek gewoon onze website en wij zorgen voor de rest. Heiji King is jouw nummer 1 oplossing voor hygiëneproducten.